Ihre experimentelle Behandlung war ein voller Erfolg. Falls es zu irgendwelchen unerwarteten Nebenwirkungen kommen sollte, rufen Sie uns einfach an. Alles klar. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. one. Entschuldigung, haben Sie einen Moment Zeit? Äh, können Sie, ich brauche, ich sammle Unterschriften. Wissen Sie, wissen Sie eigentlich, wissen Sie eigentlich, wie sehr Raucher in dieser Gesellschaft diskriminiert werden? Thank Geht's dir? Alles klar bei dir? Ja, man sieht voll fresh Straßen. Ja, klar. Ja, muss mal gucken, welche Chicks wir mitnehmen und so. Das kriegen wir noch irgendwie. Ist das die Mittel, die vom Land Menge Meldungen, die eher ein graues Bild von Halle zeichnen, zum war ja bis vor kurzem vorbildlich in Sachen Antikorruption und ah! Wir unterbrechen das Programm für eine Sondermeldung. Unser Rechten soeben die folgenden Bilder aus Bremen. Ihre experimentelle Behandlung war ein voller Erfolg.